Lawal ambia uti piro-piro nabi ya luna iku nyandingi sopo ambiya ing nabi fil fadli ing dalam keutamaan. Wa ba'dahum lan sause para malah malaikatun de malaikat dil fadli kang duweni keagungan malaikah dil fadli. Hada utawi ke ifam hada. Wa qaumun te kaum iku fasalu ge tafsil sapa kaum. Itfadalu krana gawe urutan klasmen sopo kaum. Ya maksudnya setelah Nabi Muhammad urutannya para nabi. Lalu para nabi ini ada klasmennya. Ya, klasmennya misalnya nabi yang ulul azmi tentu derajatnya lebih tinggi ketimbang yang tidak ulul asmi. Terus Nabi yang rakakian tugas tentu di bawah yang kebanyakan tugas. Misalnya kok Nabi Musa be Nabi Idris, ya keren Nabi Musa tarungnya be Fir'aun apa? Tarungnya be Fir'aun. Sementara Nabi Idris mloka melaku dolanan ning swarga, sandale ditinggal ribet. <laughs> Nabi kok ngono kan gak mungkin Nabi Idris kok nyanyi. Nabi Musa ini tarung ya Nabi Musa tarungnya gak tanggung tanggung Be wong sing aku pangeran kan berat Terus julukan be Nabi Musa lele Idris terus gua meninggal sandal ya. <laughs> Padak no aku tarung ngambek apa? Firaun. Ya kan ribet kan? Nah, ya misalnya Nabi Idris itu jadi orang, tapi Nabi Idris itu keramat, teman tak cerita. Kulo sering mati Nabi Idris. Nabi Idris itu lucu, muliane itu lucu. Saja nih kena ditiru. Kulo tertarik nih Nabi Idris. Dek nih muliane itu gara-gara tidak sering ini, sering ini, sering ini yang terkenal, sering ini yang naik sok muncul buat tinggal turu loh. <laughs> kira atau senengnya senengnya esok muncul karena nyinari bumi jebule buat tinggal jadi dia ini berat dendam mo. lecong cong tak sinari berganti aktivitas malah mo. aduh ngane wong turu esok ora barokah mergo nyinggung srengenge napa wis asa ah, iki ngene ke wakaf ning pondok lampu bayangan wakaf iku dinggo muto la'ah. jebule lampu padha ngendi turu kira-kira perasaan piye sejel Ngene aku ya sakake kadang mek srengenge. Nang kula nu isuk ya melek sini rakati bocara jelas-jelas. Mergo sakake srengenge. Dekne tewampil, wes kepingin. <laughs> Kepingine berjasane wong akeh jebule ditinggal. Amit amit tenan. Untung dia radhi hak dendam tugas tadi. Singkat cerita itu Nabi Idris ini memang Nabi Idris itu gak mungkin Abdul kayak Nabi Musa karena tadi ini gak sandal nih suarga kan masyur legenda Nabi apa Idris ya. terus ngakali malaikat malaikat malaikat jadi ketemu dia ketemu malaikat Israel Eh, je mati rasanya bi <laughs> jadi lucu karena Nabi Idris lucu ceritanya orang yang penting lucu lucu beda kayak Nabi Musa Nabi siapa eh, Nabi Musa kan tarung kayak siapa Nabi Muhammad, Abu Jahal, baru ribet lah. Nabi Idris gak? El, mati ku enak to. Yo ora enak. Eh, jajal aku paten. <laughs> Lucu kan. Lah Israel iki lugu. Lugu, lugu ora pati iso mikir. Malaikat kan gak oleh mikir. Malaikat mikir ya ora iso nyabut kuwe kan sakake kan semlarat jabut nyawane barno ora wis ngono. Malaikat ora iso mikir. Nah, terus piye nek mati? Yo ngene, Mas tapi jajal tok lho. Yo paten. kata ini terus aku itu pengen mati ben apa ya ben roh swarga ben roh akhirnya ketemu ketemu malaikat malik lek malik aku ditonton roh tapi ya ben roh ayo tapi dari aku terus nih swarga tapi aku dilipat roh kok ya dilipat roh kok baru itu swarga ketemu malaikat ridwan aku ben roh swarga tapi ya pengen roh ayo namun dia ini kekasih pangeran pipi nabi kan kekasih pangeran ditutup nih kan wis warga mau metu mau metu malaikat malik protes lu perjanjiannya kan liwat dok kenapa tidak mau kembali Rono ceritanya, kabeh yang kitab-kitab suci yang suci warga itu khalidina fiha. <laughs> Mesti Akhirnya dipertemukan Israel ya. Malik Ridwan. Debat. Lah pangeran itu fair, orang-orang itu sebaik pangeran. Pangeran api antenan. Yo ya wes liwat tok. Akhire liwat. Wes Gusti pangeran jadi juri maksudnya mimpin perdebatan tiga malaikat dan Nabi Idris. Jadi malah aku cerita, cerita Nabi Idris itu orang yang penting, maksudnya orang penting dalam bab dakwah, no? tapi tentu penting dalam itibar, apa? itibar. Ya, tapi tidak penting dalam bab dakwah, karena gak pati terkait dadani wong munafik, wong fasik itu apa? Bahan Lah ya lekat malaikat. Kowe roh wong bus warga kabeh khalidina. Iya. Akhire jip ana malaikat sing pinter. Tapi kan wa imminkum illa wariduha. Semua yang masuk surga kudu tau ngliwati neraka. Lho aku wis liwat kok. <laughs> Dadi nek nek pinter ora gelem langsung bus warga. Mergo nek ngerti, iki nek ora liwat neraka, mesti prosedur diulang. <laughs> Akhire nek Lek malaikat aku kepen roh neraka. Tapi iku ya kok terus nganti terus swarga. Dadi di seberang napa? Lah malaikat-malaikat sing nguasai neraka ya santai, ya tak seberang no, santai. Ambek panitiane kan. <laughs> Damai. Wes berarti prosedur semua orang pasti ngelewatin rokok terlalui. Malaikat Israel tuh. Lah tapi ke matimu perjanjian itu jajal. Lah jajal lah tetap jenenge mati. Ora oleh wong mati ditangekno. Ora oleh. Paham nggih? Lha cara wong wis mati kan pisan, gak oleh mati kok ben. Wes akhirnya Nabi Idris satu-satunya nabi sing ning swarga mulai perjanjian itu sampai saiki. Mulane disebut warofa'na humakanan aliyah. Jadi Nabi Idris saya ini suaraku nanti saya gitu. Barokai tadi tiga malaikat di cara cororan Nabi itu rontok akal ya. itu Nabi. Tapi wong kekasih pengiran yo ora salah. Napa wong kekasih pengiran yo ora salah. Ketika mana malah Allah para bareng debat ngono terus Allah ngendikan, "Hei para malaikatku, kowe kalah debat ambek Idris." Salam rang haji. cara kasarane salam rang haji. Ya wis sampai saiki ning swarga. Mulane di antara nabi yang enggak meninggal selain Isa ini kitab kita Bapak Idris karena beliau ngalami seperti itu terus di surga sampai saya. Iku mbok tiru ya monggo, ketemu Israel. Saya aku patah ini. Bareng ketemu Imam Malik, seneng apa? Malik atau Malik? Senang kene wae, wong ribet. ribet malah. Jadi ya wes akhirnya ya wes. Eleng-eleng, ini masyur. Anak ceritanya gaya malah elek meneh. Ceritanya gaya-gaya malah elek. Kulo raro kitab ya, e. menurut rodok bodoh ini menawal. Jadi Nabi Idris itu kepen ros warga dituruti pangeran. Singkat cerita itu dhek ne nyeblokno sandal bodom, bareng dibalekno ning donya. Gusti, barang kula ono sing karek teng swarga. Ya wis Idris goleki neh engko nak ketemu metu. Wah ning digoleki ning swarga, swarga kan wombo. Dereng kepake Gusti. <laughs> Siap ketemu ya. Ngandhani nanti saiki bareng takut. Lah sandal wis ketemu dereng terus kula. <laughs> Akhirnya ning swarga terus, mergo barang sing karek Kurang apa? Ora ketemu. Ora ora bodho nih mesti <laughs> Mudah ini sekarang baru penting. Tapi kalau yang saya baca sendiri di kitab itu melibatkan tiga malaikat tadi. Il, apa? kau dengan malaikat tukang jabut nyawa, ya. terus biye, ya nyawaku nyawa aku jabut, aku benar rasanya. Jajal tok lu, Ya, yo, <laughs> jajal, coba, coba, oh ya, kamu dot, lek malik, aku benar rokok, yo, maksudnya. Wes paling enak dadi kekasih pangeran. Malah nek kula niku paling enak dadi kekasih pangeran. Wes ora tau salah kekasih sing di langit bumi. Aman ya, apa? Aman. Mana wali-wali jadab ya wah aman wali-wali wis macam-macam kan wali di tamu dipiso ya ono wong e tetep park. Mereka aman ya, napa? Ah, Dianggap didik. Tapi kok iku bar neraka kabeh. Iya mesti kabeh kan kudu diliwati nek roh pojok iki tok lurung kabeh urung tok kono kan. Jadi malaikat apa malaikat malik nyongkone kabeh ku ya ben roh kabeh di diliwati. Padahal dekne ning atine nggon ae liwat sesuai prosedur wa imminkum illa warituha kana ala rabbika hatmam maqdiya. Kabeh mesti kudu liwatin roko. Bareng nduk swarga wis ketemu malaikat ridho swarga. Bar malaikat malik ngenteni. Lho kok gak metu neh? Ora ana critane swarga metu neh. Nase nek swarga ya khalidina fiha. Akhirnya malaikat Malik, malaikat Ridwan sempat bantah. Lah aku kusara tim suwargo ngliwati neraka. Lho tak koi Malik aku sliwat. <laughs> Repot. Ya lek sliwat. <laughs> Wes tapi pun janjine mlaku-mlaku. <laughs> Ya tapi ngono iku jenenge wis liwat. Ya wis akhirnya ini suarga nanti saya ini. Oh, bisa ditiru ya, kenapa? Bisa, bisa. Lah nabi ngene iki kok mbok banding nabi Musa kan yo ora kelas, e, no? Ngadepi Firaun. Bareng Firaun wis kalah Bani Israel iman tapi mbrengkele gak karuan. Ribet gak? Ribet. Mangan cara Nabi Musa ketemu Nabi, kowe enak-enak ane swarga. Aku sing ngadepi Firaun. Nah, iku mulane hadza wa qaumun fasalu id Tentu Nabi kok Nabi Musa itu derajate sak dhuwure. Nabi Idris. Wa ba'du kulin ba'du kafdalu malaikat sing ketua ya beda malaikat sing ora ketua. Kula waca nggih takrirane Mbah Mun. Hadza wa qaumun minal maturidi fadlu binal fariqain alam ya wal malaika faqalu al anbiya afdalu min ru'asail malaika ka Jibril wa Mikail. Wa ru'asaul malaika afdalu min awamil basar wa hum awliya'u. Wa haulail awliya' min awamil basar afdalu min awamil malaika Ika. Jadi kamane nih ketua bek ketua. Misalnya ketuane nabi bek ketua malaikat. afdol ketuane nabi. Tapi ketuane malaikat ambek ung biasa wali. afdol malah Ika. Jadi pokoknya sesuai kelas mana. Jadi misalnya wabak dukulin bak dohu kodi Wal makna wabak dukulin al ambia al malaikat kodi afdulu bak dohum al akhor. Faru ul malaikat tentu afdulu min awamil malah Ika. Malaikat ketua kok Jibril ambek malaikat sing ora ketua ya tentu afdol sing ketu ketua. ya bodoh nabi sing berjuang tarung lawan Fir'aun ambek sing dolanan ning swarga ya Abdul sing tarung paham ya wis pokoke ngono wis pokoke ngono isine apa hadza wa qaumun wa ba'du kullin ba'dahu qad yaqulu mulane cara kula tetep paling bener madzhabi ahli sunnah apa wal jamaah anak Quran niku kodim nggih anak Quran niku kodim buktine nabi Idris Iku nggih pun belajar Quran. Jadi kabeh nabi itu tahu belajar kitab papat termasuk belajar Quran. Meskipun sebagian tinggu trik ngadepi wa, malaikat Malik. Paham ya? Malik Malik apa ben roh rokok? Yo jeneng kekasih pangeran. Kabeh lah sing nyebrang tok kono ben roh kabeh. Nyebrang. Nyebrang mlebu swarga. Nek swarga ayo balik wong jare dolan. Khalidina fiha. Tapi syaratnya mlebu swarga kudu ngliwati neraka. Wis wis liwat. Terus nganti saiki. Jadi semenjak peristiwa itu Idris tidak kembali lagi di dunia. Aku udah rencana, suarga petakok Nabi Idris aku masuk Nabi sing pengen ketemu nih suarga Nabi Idris Terus ketemu tau orang sandale Oke aku sekali ketemu tak kayak Paling unik ya, ngawur aja ketemu. oh, no. Eh. Tapi apapun nah. Lah dekne dadi keramat, dadi mukjizat termasuk mergo sakake mek malaikat. Nah iku dekne yo duwe simpati. Nabi Idris tau nuwangis, ya Allah, saya itu kasihan sama malaikat sing ngurusi srengenge. Wong sing ngurusi kewane ribet. Malaikat sing ngurusi kowe yo ribet bodoh. Apa dikai rahmat turu. <laughs> rahmat wae teko wae ngorok. Mulane wong turu iku rahmate pas-pasan mergo sering ngomong ngorok. Mulane jare cara wong kuno iku ora keduman apa rezeki mergo ditinggal apa turu. Mergo rezeki iku koyo paket, nek rung ditanda tangane rung dikekno. Bareng wae teko ora ono sing tanda tangan. <laughs> Akhire diabaikan apa? Diabaikan. Mulane wong kuwi turu rezekine pas-pasan. Nuwangis. No, bareng nangis ditakoki ya Idris ma yubkika sing nangisno kuwi apa ya Allah malaikat sing tugas ngurusi wong ngurusi kewan e capek kayak apa sing ngurusi ser ngene kayak apa capeknya padahal matahari sepanas itu kan ya semuanya itu melibatkan malaikat singkat cerita terus lah maksud piye Idris atas nama saya nabimu dan kekasihmu berilah keringanan malaikat yang membawa matahari akhirnya matahari kadar panasnya dikurangi berapa walhasil terus malaikat itu yang tugas ngatur materi itu eh, wajadu khifatan mendapatkan keringanan akhirnya hari itu juga tanya ya Allah kenapa sekarang saya bawa matahari seringan ini Bidu'ai abdi Idris karena kawulaku jenis Idris itu dongakno supaya kau diringan aku sakake kowe akhirnya malaikat gentenan nangis itu jadi malaikat itu ya dua etika di mukafa Allah Ya Allah atas nama Idris telah meringankan bebanku maka angkat dia di makanan alia di tempat yang luhur Idris beri hak terbang ke alam malakut itu terbang no. Barang alam malakut mau terus ketemu Israel, ketemu Wali, ya wes itu awal ceritanya ngono. Jadi <laughs> gara-gara mau saake hamalatus samsi malaikat sing rumat sering ini. Jadi kalau peluang kue dungo, yo apa lah semua makhluk apa. Misalnya dungo ya Allah saake malaikat sing ngurusi santri turah turuh. Koyo apa ambune pas ngorok. Lagi <laughs> sing, gue nak malaikat gue simpati, gue mesti diwales, apa?